Assalomu alaykum aziz do'stlar. Barchangizga omad tilayman. Kattadan katta rahmat qo'llab-quvvatlab turganlaringiz uchun bitta-bitta like bosingizlar efirimiz tarqalishi uchun. Albatta, ya'ni 28-o'yinimizda 160 dana biletimiz qolibdi. Bilet olish imkoniyati sizda hali ham bor. Kartaga Xurshid tepsa 500 rubl janat o'yinga qatnashingizlar. O'pish bilet o'yinimizda 499 ta, priz 62 ta. Glavni priz bir dana 100 ming rubl, bir dana 20 ming rubl. kimdir главный предзуд promo efirda taylab beramiz har yana 8 million 7 million 6 million 5 million 3 million 2 million pul konvertlari bor hammaga kattadan katta rahmat qo'llab quvvatlab turganlaringiz uchun juda ham xursandman faqat like bossangizlar bizning efirimiz keng tarqalishi uchun juda ham xursandman sharoy aloq yaksadi 60 dona bilet darvozi 28 минутдагай Модель пур билет бигрем, бозж баш сурок кунид. Общий билеташ дар боз 499 дона, priza 62 dona, Главный priza 100000 рубляк та 20000 рубл. Бо 8000, 7000, 6000, 10000 пулои конверти як қиёмат. бозӣ 28 рубсод аст баъди липур 500 рубли билета харидор карда бозӣ ба иштирок кунед инҷа гранчен билет нароҳад 160 билета тамом мекунем финала сар мекунем ҳамагиза катадан катарма тугаса билет рӯйхат чиқади бугун кечига финал final ҳамага омад биtta bitta bitta билета боинга қатнашин шанс juda ham оинimizda katta obsh билет 499 priz 62 ta 유저명도 오뚜기 아침에 넣었음